Hei. Eh. Dongane wali sewu sik kalah ampuh karo dongane ibu. Niki akeh wong sing kualik kok. Keliru pol senengane ziarah wali. Apik jenengan ziarah wali niku. Wali pira ae apik jenengan ziarah wali, tapi aja lali. Ziarah nang wong tuwa. Soale yo, sampeyan ziarah aja kok terima wali songo. Wali sangang juta tapi sampean gak gelem ziarah nang wong tua sampean dhewe percuma gua ziarahmu wali-wali sing mbok ziarahi gak geduga nrimo dapuramu jare wali-wali lapo kon demek-demek rene aku mblenek nyawang raimu balik wong tuamu ziarah dhisik baru nang aku aku moh aku nrimo kapan bapakmu, ibumu, pakmu, makmu gak kon ziarahi. Kon demek-demek rene percuma, gak sudi aku nrimo. Aku oleh bocoran ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق كل شيء أزواجه والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الهدى وشمس الضحى وبدر الدجى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى والنجاة أما بعد ashabal fudola para alim bapak kiai ibu nyai para sesepuh engkang kita ta'zimi pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya dari TNI dan Polri yang kita hormati sahabat-sahabat Banser utamanya sahabat Banser dari Porong Sidoarjo terima kasih mengantarkan saya sekaligus mengawal saya sampai majelis ini karena Banser sini tadi serloknya salah Sohibil Hajah bersama keluarga yang berbahagia Bapak, Ibu, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah Monggo kita awali ngaji kanti moco Fatihah. mugo keluar keluarga kita, dulur-dulur kita Engkang nembe diuji sakit enggal-enggal pinaringan saras. engkang nembe susah muga-muga enggal-enggal pinaringan bunga. ingkang nembe kangelan muga-muga enggal-enggal pinaringan gampang jamaah ingkang tesih ngoceh dan pinggiri panggung niki mugi-mugi enggal-enggal pinaringan mingkem sing penting kita dongaaken manten kekalih muga-muga sakinah lan barokah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya Berikutnya kita dongaaken manten kekalih muga-muga diparingi kerukunan. Pokok pernikahan itu adalah rukun janji gelem rukun gak bakal keleleran uripe bakal mulya donya akhirate mergo iki janjine Gusti Allah ana thalithu ini malam yahun ahaduhuma ahadahu aku siap dampingi wong loro sing gelem rukun Lek kapan nonok wong loro termasuk lanang wedok sak bojone kok gelem rukun, tak tulungi, tak bantu, apa kebutuhane tak cukupi. Sing penting siji gak nyusahno sijine. Nun sewu, kadang ana wong lanang senengane nyusahno sing wedok. Janji teko lunga to omah ngono ku sing dibahas wong wedok ayu. Dek, dek aku mau untuk pasar ketemu wong wedok ayu. Bener rondo tapi ceh nom. cara dadi bojoku ngono yang pantas, ya cocok tapi ya apa maneh aku wis dadi bojomu elek-elek ya wis tak telateni wong wedok lek diomongi ngono ya terus gering megap megap kaya iwak diobati ana wong wedok iku omongane halus tapi nggak telati gak njogo perasaane wong lanang wong lanang nang diomongi mas-mas nasibe wong iku gak padha ya mas ya lapo dek lah iya mas dulurku dirapi wong sugih. Misananku dirapi wong sugih. Bebekku Mas dirapi wong sugih kate nggowanteng. Lah aku kok tiba oleh sampean. Wes rupamu elek, gak gablek duwe pisan. Aku yo gak nelongso Mas, aku sadar iki takdirku. Tapi yo dongakno muga-muga aku tabah ngadepi sampean. Wong lanang diomongi ngono terus ndiluk mengheningkan cipta Makanya kerukunan itu harus didahulukan. Pisan maneh dongakne manten kekalih muga-muga diparingi kerukunan. Rukun niku iso ndadekno barang abot dadi enteng. Rukun niku iso ndadekno sing gak enak malah dadi enak. Bu. Tak baleni rungokno. kula mboten suwe kok mboten suwe. Mangkane rungokno konsentrasi. Rukun iku iso ndadekno barang sing gak enak malah dadi enak. Coba ibu-ibu sampan ten dapur. Endi ana bumbu dapur enak? Gak ana. Bumbu dapur kabeh gak enak. Lombok gak enak. Bawang gak enak. Brambang gak enak. Uyah gak enak. Terasi gak enak. Mangkane gak ana wong gado terasi. tapi nyatane kok ono sambel enak padahal bahan-bahannya teko barang sing gak enak loh gak enak tambah gak enak kok isok dadi enak niku mergo ono kerukunan wong lanang nang dinjarno ijen apa anane ya bingung gak enak nang terus barangnya dililang liling iki tak apakno ya kok polae kaya ngene mosok tak uklek-uklek tak tak tutuki gak enak wong wedok timbarno ijen apa anane ya gak enak barangnya dililang lilin kita apa no kok ngapa ngop <laughs> mosok tak kebuti ya gak enak enak itu nek digatuk gatuk no mm, bareng digatuk no yo enak nah iso gatuk no iku syarat kudu rukun Allahumma sholli ala Muhammad lapo kok dikongkon dongakno rukun soale sing isok ndadekno rukun cuma Gusti Allah mergo rukun niku gak gampang rukun niku angel ana wong padha pintere nang terus gak rukun wonten mboten eh gak nyaut ana wong padha pintere gak rukun wonten mboten apa mergo kurang pinter boten ancen rukun niku gak gampang ana wong padha tuwae gak rukun apa mergo kurang tuwa ancen rukun niku angel kanjeng nabi nate duwe sahabat loro api api wong loro tapi gak rukun Kanjeng Nabi ya wis berusaha ya apa carane supaya wong loro iki iso rukun, tapi ternyata tetep gak iso rukun. Kanjeng Nabi mikir, ya apa wis tak rukukno kok sik gak gelem rukun. Padahal Kanjeng Nabi lho iku sing berusaha merukunkan, sik gak iso rukun. Kanjeng Nabi susah. Akhirnya diarem-arem ambek Gusti Allah. Lau amfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum Muhammad umpama donya sak isine iku mbok gawe bondo ngerukunno wong sing gak rukun sampai donya iki entek awakmu tetep gak iso ndadekno rukun sing iso ndadekno rukun cuma aku Gusti Allah Ancen rukun niku angel. Mulane kon donga sing iso ngrukukno namung Gusti Allah. kok donga? Ya iya. Ana kekuatan loro Bapak Ibu. Kuat siji takdir. Kuat loro donga. Kuat takdir niku rencanane Gusti Allah. Donga niku janjine Gusti Allah. Saiki barang loro sing padha kuwate lho, takdir ambek donga, kira-kira kuatan sing endi? Iya padha kuwate. Tapi ternyata Gusti Allah iku sering ngerubah takdire mergo nuruti dongane kawulane. Allah sering ngerubah rencanane mergo nuruti penyuwunane kawulane yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab sampai kanjeng nabi dawuh la yaruddul qada illa du'a ora ana sing iso ngerubah takdir kejaba donga lah menungso donga ki pantes soalnya lapo menungso iki asline gak iso apa Ayo nyaut, sing melu nyaut tak dongak no rezekine lancar. Hmm, sing gak melu nyaut tak dongak no lek ngising sikile ketekuk hmm, Gak ketekuk yo angel lo. Makanya nyaut menungso iku asline gak iso apa apa. Lan donga iku gandulan nang sing iso rupane Gusti Allah. Dadi pas menungso iku gak iso terus gandulan nanggone sing iso menungso iki asline gak iso gak iso apa-apa dadi lek sampean apa-apa kok gak iso iku sampean termasuk wong asli <laughs> asli gak iso iku asli iso iku coba mulane akeh wong blai gara-gara rumangsa iso terus sembrono akeh wong selamat mergo rumongso gak iso terus hati-hati gandulan nanggone sing iso yaiku Gusti lek gandulan nang Allah carane ya apa melalui do Allahumma sholli ala Muhammad eh menungso iku asline lak gak iso apa-apa tak kei bukti umpama menungso iku iso Wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa iku dokter. Mergo dokter iku paling ngerti penyakit weruh obate. Ndah niyo dokter-dokter yak sehat-sehat nang umure dawa-dawa, nyatane mboten sak pinter-pintere dokter. Iku rata-rata umure ya padha karo sing gak dadi dokter. Malah kadang ono dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. ana dokter spesialis kulit iku dikene. Mriksa pasien karo gitar. Eh. Kukur-kukur, padahal dokter spesialis kulit dekne. Iku bukti lek menungso gak iso. Ana dokter spesialis matai belek gak waras-waras. Umpama menungso iku iso, wong sing klambine paling apik niku penjahit. Penjahit iku pinter gawe no klambi wong model-model. gawe no klambi wonge kaya ngono apike ndah niyo gawe klambine dhewe lak tambah apik nyatane enggak wong penjahit ditambah klambine elek-elek beke ana tanggomu penjahit wedok deloken ya apa-apa gawe daster wis ngepir karo kalungan meteran klumbrak klumbruk soalnya klambine sing apik didol hmm. umpama menungsa iku isok omah sing paling apik iku omahe tukang tukang pinter gawe omah tanggane kok njaluk model ya apa iso ndah niyo gawe omahe dhewe lak tambah apik nyatane rata-rata tukang malah omahe gak dadi-dadi gak kober garap omahe dhewe halo ibu umpomo menungso ibu isok anak sing paling pinter iku anake guru guru iso minterno anake wong liya ndah niyo anake dhewe ya tambah pinter-pinter nyatane hmm, kadang anake guru ya gak patek pinter malah ana anake guru nduk sekolahan peringkate sejumlah murite hmm. umpama menungso iku iso anak yang paling kuat, paling gagah anaknya tentara, anaknya polisi nontok bapak ini kaya ngono gagah tapi apa iya ta anaknya tentara polisi gua gagah-gagah enggak kadang anaknya polisi cacingan ngono kuyono lah mergo kula sama niki gak iso mangkane lapo ae dikongkon gandulan nang sing iso ngajak nang sing iso apa-apa ojo digarap dhewe enggak iso kok digarap dhewe malah rusak sehingga kula sampean diwuruki Kanjeng Nabi kate lapo ae dikongkon maca bismillah iku ngajak Gusti Allah Kata ngaji yo bismillahirrahmanirrahim ngawiti ngaji engsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah ciri cirine wong mukmin kata lapoai ae mesti maca bismillah terus dungo. Kata lungo, metutuk kaumah yo bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim la haula quwata illa billah numpak kendaraan bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kate mapan turu yo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni wada'tu jambi. Lek sampean yo bismika Allahumma ahya ya. Kate mlebu toilet, kate mlebu WC yo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthil sinnati minasyaitonir rajim. Kate kumpul bojo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kok diguyung? Kumpule ku kate mangan bareng. Mau sampean anggar krungu kumpul bojo terus pikirane ngono kok. Kate mangan bareng. Kok ya Allah ya Allah Saman kate nuturi anak ya aja lali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu tak ngomong rungokno. Engko sak nakal-nakale anakmu, nakale anakmu kalah karo hidayah hidayahe Gusti. Duwe bojo ndobablek ya ngono, Bu. Lek kate nuturi aja lali maca bismillah. Mosok garap dhewe yo. Ngajak Allah. Bojomu lungguhno jelek. Bismillahirrahmanirrahim. wahim, Saya aku tak ngomong rumana. Sak kaku kakune bojomu lemes-lemes. Lapo-lapo ku musyawarah, Mas. Aja sak karepe dhewe. Masih aku ku ya duwe pendapat, sampean duwe pendapat. Lek dimusyawarahno lak enak. Engko bojomu lak, iya, ya aku salah sepurane." Ngono. Oh, Lah wong kene enggak modele, gak ngajak Gusti Allah digarap dhewe. Wong lanang sek tas teko langsung dicamah. Kanthi bismillah. Ya ngono ku wong lanang sak karepe dhewe. Lek wong wedok duwe usul gak tau digawe, tapi lek pendapat e ini kudu digawe. Wong rumah tangga ya gak ngono, mestine ayo musyawarah pene aku wong itu gak kalah-kalahan terus ngono. Ya enggak padha wae jenenge musyawarah kok. terus sampean ki yo ngono mangan nek galau enak yo moh tapi lengeke duwe aku gak tau nang akeh winginane ngekeki piro 500.000 sampe saiki dikong ning wet-wet mosok saulan kok 500.000 yo ndi cukup saiki opo-opo ku regane mundak lek gak percaya yo coba sampean nggone pasar ngene iki oleh opo. le 500.000 gak gawe blonjo tok engko gawe jajane anak yo duwe iki gawe bayari sekolah yo duwe iki aku nek ngumpetno terus yo opo. gak kira waras bojomu moco apa bis lah nek entuk bab lagi nemen yo tambahi Fatihah nawakal bengi jam 10 sik tas teko gelodak enten ana mlebu omah sret totok ngarepmu nang merem sing khusyuk aku tu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin wala melek bojomu wis gak ono ya. Ya nduk njaba rokokan dhek. Cak. Apa? Mrene aku kate ngomong, "Mah, aku sing ngerti kate disuwuk." Mangkane ya wis cukup dikelompokno nduk bismillah ae. Bismillah ae. Wong kate nuturi bojo kok leren tawasul ila hadrotin Nabil Mustofa Rasulillah. Eh, tambah melayu bojomu wedi ditahlili kok. Bismillah nggih. Nggih. Eleng-eleng niku. Eh saiki manten kekalih manten anyar termasuk manten-manten kawak. Kewabeng karepe padha. Kula ambek sampeyan iki karepe padha. Cita-citane padha. Padha kabeh termasuk iki Cak Yani sak bolo iki. Iki termasuk wong lemu bareng iki. Allah. Lek gelek kelambi susah. Jahit nggih Gus nggih. Masyaallah nggih. Ngene kadang enggak ketepaan bojone cilik ngono kadang-kadang. Alhamdulillah nek padha lemune sehat Gus. Kula nate Gus resepsi niku Gus. Nate kula resepsi undangannya yang wakil. Mantene niku gak imbang. Sing lanang ya kaya iki modele. kawedi lawemu. Lah sing wedok iki cilik ndik gepeng sisan. Wong-wong sing teko ndok kono ki meneng kabeh. Aku sampe kaget kok. Lah kok tibake wong-wong ido mbaten. Hmm, iku kok mantene wedok nang mati ngono. Sing lanang kaya ngono nah sing wedok cilik gepeng. Tibake isuk-isuk ditiliki yo biasa, gak gak mati yo yo. Melakune yo gak mau obat mabit yo enggak yo yo biasa. Ancen ngono ku kena disetel kok. Ana setelane iso. Pokoke ngene. Kula sampean iki karepe padha, kabeh padha karepe. Janji waras lho ya. Karepe mesti padha. Gak akeh mek loro. Siji pengen disenengi Allah. Pengen dicintai Allah, pengen diridani Allah. Loro pengen ayem, tentrem, bahagia. Wes, wes gak usah aneh-aneh kepinginan. Loro ya lho. Siji disenengi Allah. Uang gue nek disenengi Allah, gak kira ino, gak kira remeh, mesti mulia. Mergo Gusti Allah seneng. Uang iku lek disenengi karo Gusti Allah, Dungo sak dungo ya dituruti, njaluk sak njaluk dikei. Mergo seneng Allah. Ibadah titik lo dianggap akeh, diterima ya ambek Gusti Allah. Mergo Gusti Allah seneng. Al qalil minal mahbub kathirun. Barang titik lo lek teko nggone kekasih sing disenengi, rasane akeh. Titik lek teko nggone sing disenengi, krasa akeh. Kula nate cerita. ana arek lanang seneng nang arek wedok sing wedok jenenge Sulastri hmm, hmm. ya apa-apa sing dibahas ya Sulastri ketemu kanca sing diomongno ya Sulastri lapo ayo ketok-ketoken Sulastri sampe turu lho ipen-ipenen antene seneng lah siji dina ketemu ambek Sulastri terus Sulastri ngomong Mas lapo Dek aku duwe permen sampe narep ta ngarep dikei permen sitok tok masya Allah saweneng sangking senenge permen sitok saulan gak entek lek didilat terus disaine didilat disaine ini soalnya permen riwayat gak iso tuku permen dewe ta yo iso piro regane permen masih tuku 10 kilo sak intal yo iso Tapi permen sak donya gak ono sing kaya iki. Iki spesial, iki istimewa, iki permen merek Sulastri. Lo sama niku lek wis seneng temenang Allah, dikai rezeki titik lho rasane luar biasa, istimewa. Gak ndelok peparinge, tapi ndelok sing maringi. Walaupun titik rasane koyok permene Allah nek wis seneng nang kula sampean, masih ibadahi kula sampean mek titik, diterima ambek Gusti Allah. Nah, mulane muga-muga kabeh disenengi Allah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan cintanya Allah. Mesti sampean penasaran, di mana letak cintanya Allah? Ternyata gak adoh Bapak Ibu. Cintane Allah itu parek ambek sampean, gak adoh. Nanti nggone, nanggone wong tuwa Allah. fi ridhol waliden ridane Allah cintane Gusti Allah iku nggone nang wong tuwa mangkane sapa ae janji sok nyenengno wong tuwa mulyakno wong tuwa mesti enak uripe sak anak turune sebalike sapa ae janji nyusahno wong tuwa ngelarakno wong tuwa bakal sengsara uripe sak anak turune. Mergo wong tuwa iki nggon ridane Allah, wong tuwa iku nggon cintane Gusti. Iki nek cara cara akal ya cocok, Bu. Kula sampean iki asale teko Gusti. Nyaut, kula sampean iki asale teko Gusti. Didekek nang donya dalane lewat wong tuwa. Ngene apa nggih? Kabeh lewat wong tuwa. Lho kene ana ta wong sing maramara ceblok gedabuk teko langit. Ta meletek teko watu. Ha ana kabeh lewat wong tuwa. Lah saiki kula sampean wis nduk donya lek kepingin iso sambung nang Allah kudu lewat dalane yaiku wong tuwa. Lek gak lewat dalan wong tuwa gak kira iso tutuk Gusti Allah. Wong tuwa iku dalan. Ha jenenge dalan mbuh apik mbuh elek kudu diliwati lek kepengin tutuk nggon. Kudu diliwati lek pengen tutuk tujuan. pengen tutup nggon, pengen tekan tujuan, gak gelem lewat dalane. Sakit duking gen apa mboten? Oh, gak iso. Aku lo pengen tutup kene. Ya tetep lewat dalane, Mas yo dalane ndusel ndusel nduk kene wong wedok-wedok. Sampai ana sing nyetoti barang. Iku lho kodhong kuning iku lho nyetoti aku mau. Ambek kodhong pink iku. Wah aku pengen toto enggon yo tetep tak lewati masih yo dalane sesek-sesek gak karu-karuan. Le aku gak gelem lewat dalan yo gak iso toto enggon. Makanya masih dalane gak enak, repot, tetep tak lewati. Soalnya aku pengen oleh Oleh gak ngerti karepku John DCI ta. Pengen oleh ganjaran, pengen oleh tambahan dulur sak akeh. Kok duwe pikiranmu? lah wong tua iku dalan mbuh wong tua iku apik mbuh wong tua iku gak pati apik mbuh wong tua iku nyenengno mbuh wong tua iku jengkelno ojo dipikir apik ana terus iku dalanmu Allahumma sholli ala Muhammad lah saiki ku akeh anak sing akrab karo koncoe tapi gak pati akrab karo wong tuane no akeh termasuk sing ngomong iku Ake anak lho. Apik karo kanca-kancane, tapi gak gelem apik karo wong tuane. <laughs> Ngono aja kepengin aja kepengin enak uripe. Soale wong tuwa iku dalan. Lah kula sering ngomong, Saklawase anak gak ngira isok bales butine wong tua, gak ngira isok. Gak ngira isok. Wong tua ngeramut anak sing diharap harap uripe anak. Lah nek anak ngeramut wong tuane kan mek karo ngenteni matine. Aja atik guyu ancen yo ngono temen. Jasane wong tua nang anak gak kaitung. Ancene gak kena dihitung, gak kena diukur. Saman katanya nyetorno jeneng ta. Wis ana ndonga ngene kene lapo dik disetorno. Wis ero aku jenenge mantan? Sing lanang Adi Kurniawan, sing wedok Ayu Miladia. Nggih, wis gak apa-apa Sohibul Hajah ne ya cetoh Yang penting didongakno. Halo. Halo. Diterusno mboten? Wis, aja atik ngurusi wong iku. Mbayari apa gak melu duwe gawe kok. Wong status sinoman pragat ta kok. Pun ngene. Sampeyan yo ngono kepengin dadi sponsor ya aneh-aneh. Wah, wong serius ngaji kok ada diganggu model ngono iku barang. Iki mbakas nerangno wong tuwa soalnya Eh. Hoi, sak lawase anak gak kira iso bales butine wong tua senenge wong tua nang anak iku sak klopo senenge anak nang wong tua mek sak upo sak gede-gedene upo gak kira ngalahno klopo walaupun klopone kecentet makane lek apa maneh wong tua wedok masya Allah gak ada cinta di dunia ini semurni cinta ibu ke anaknya setulus dan seikhlas cinta ibu ke anaknya mulane onok lagune kasih ibu kepada beta ini diganti kasih bapak gak payu lagune tak terhingga sepanjang terus ya hanya tak harap betul itu ibu ke anak itu hanya memberi memberi dan memberi sama sekali nggak harap pemberiannya itu kembali ke harap harap balesan gak ono ibu harap harap balesan dengan anak itu gak irono ono ngekei ngekei ngekei gak harap harap balesan lene tiga ibu dikai karo anak, ibu mesti mbales nunggu anak, luwe gede, luwe akeh. Contoh paling cetol wayah riyoyo itu anaknya merantau nang Surabaya nang Jakarta terus mudik pulang kampung karena penyambang ibu eh paling-paling gak apa gula rong kilo minyak goreng rong kilo ambek roti kaleng sing tanggung iku esek gele wis dibuka dicukuk wafer eh. karo duit rong atau sewu diwadahi amplop tapi anak pitu digawa kabeh engko tekan omah ibu eh gula rong kilo, minyak goreng rong kilo, <clears throat> ambek roti kaleng tanggung sing wis bukaan niku mau, ambek amplopan rong atus sewu dikekno, ngono ku ibu nih, Masya Allah leh di dimasakno, no ayam, no sate, no buah macem-macem gak karu-karuan. Bareng anake balik, hmm, putune pitu disangoni satu sewu, petong atus, padahal modalnya mek ini batik lima atus misal. ngono yo kate balik mobil kebek bagasine. Kabeh digawa. Beras sak ketane digawa. Klopo sak degane digawa. Petik sak kandange lho digawa. Ngisik kamote blesekno, blesekno, blesekno mencep mencep. Bareng anake wis muleh, ibune lenger-lenger. Alhamdulillah rampoke wis minggat. Ojate guyu kelakuanmu yo ngono iku. mangkane dongane ibu nang anak iku tanpa hijab nggak ada penghalangnya ampuh mandi tos, pleng hati-hati bu dongo sak dongo ten anak ojo sampai dongak noelek Allahumma sholli ala Muhammad dongane ibu nang anak eh iku luwe mandi timbang dongane wali sewu sampean kelilingo Indonesia sowan nanggone wali oleh sewu kabeh jalu ana donga mandi-mandi kabeh iku dongane wali tapi sik kalah ampuh karo dongane ibu sampean nah saiki akeh wong sing kualik senengane ziarah wali tapi gak tahu ziarah ibu e dhewe wakeh tiap ulan ziarah ya wali lima, wali pitu, wali songo tapi ibu ne dewe lo gak tahu di ziarahi Lek lesek urip soano silaturahim soan yuwon pendongo lewes mati paranono kuburane ziarot dongakno terus sampeyan yang jaluk pendongo loh masa ibu wis mati iso dongakno anake sing sek urip iso wong no alam barzah iku iso dongakno wong sing sek nang donya tapi gak iso dongakno awake dhewe wis ditutup donga kanggo awake dhewe wis gak iso. Tapi lek ndongakno keluargane sing sik nang donya iso. Tak baleni rungokno kupingmu. Wong ning alam barzah, ning alam kubur iku iso donga, ndongakno sing sik nang donya. Cuma dhekne gak iso donga kanggo awake dhewe wisan. Mulane Kanjeng Nabi merintah sampean lek liwat kuburan dikongkon uluk salam gini apa nggih Assalamualaikum daro kaumin mukminin. Tak assalamualaikum ya ahlal kubur. Saman biasane lak ngono. Iku umpama kok mayite iku gak krungu. Wonge gak iso ndonga, gak kira dikongkon uluk salam. Wong diuluki salam mesti jawab Waalaikumsalam. Lah salam iku ndongakno. Saya gak cetha. Woi, Makane sampean lek ana sapa wae sing nerangno, wong lek wis mati nang kubur entek wis gak ana critane lha polis gak kena diapa-apakno. Masih ya disodakoi, didongakno, dikhatamno Quran percuma, aja rungokno. Woi. Aja percaya langgone ngono-ngono iku. Wong iku ngopine kurang adoh. Iki keluarga sampean sing ning alam barzah, weruh sak polahmu lho weruh. Cuma sampean gak weruh sing ndok kono. Ana ta ngono iku, sing kono weruh kok kene gak weruh. Sampean ancen gak weruh keluarga sampean sing wis ning alam barza. tapi keluarga sampean sing sik ning alam barza, weruh sampean. Kok bingung sama? ya saman nonton TV loh? Saman weruh wong sing ndok TV, tapi wong sing ndok TV gak weruh sampean. Ngene kok bingung. Mungkin ini ayu-ayu kok rada on ya modelnya. ngenyek apa wong diterangno duweh. Nek pahami ngene ngene niki enggak mlongo. Hei. Eh. Dongane wali sewu sek kalah ampuh karo dongane ibu. Niki akeh wong sing kualik kok. Keliru pol senengane ziarah wali. apik jenengan ziarah wali niku. Wali piro ae apik jenengan ziarah wali. Tapi aja lali. Ziarah nang wong tuwa. Soale ya, sampean ziarah aja kok terima wali songo. Wali sangang juta. Tapi sampean gak gelem ziarah nang wong tua sampean dhewe percuma. Nguwak ziarahmu. Wali-wali sing mbok ziarahi gak geduga nrimo dapuramu. jare wali-wali lapo kon demek demek rene aku belenek nyawang raimu balik wong tuamu ziarah dhisik baru nang aku aku moh aku nerima kapan bapakmu ibumu pakmu makmu gak kon ziarah kon demek demek rene percuma gak sudi aku nerima aku oleh bocoran ngono gak ngandel tak antemi sisan iki petentengan ngaji krono rungokno eh sing kulino ziarah wali oh, apik oh, niku tapi aja lali wong tuane ya diziarahi sama no, tiap minggu ziarah wali songo tapi nek bapakmu ibumu gak tau mbok ziarahi muspro percuma Muka-muka paham. Pantes lek dongane ibu iku mandi. Soale jasane ibu nang anak luar biasa. Hei eh, bapak, sorry Pak, sorry. Kita sama-sama laki-laki harus mengakui, Pak. Wong lanang nang anak cuma opo sih? Tanam saham tok lho. Wis mari ngono gak ngurus. Kabeh ibu Gini napa nggih? Sing meteng ibu. Sangang wulan ponjul. Mundak suwe, mundak gede, mundak abot. Nang gak kena no iya kok kena diselehno tepak masak kora mbak-mbak selehno kok mari no meneh gak kena nek wis gede ngono iku gawe mlumah sesek gawe miring ampek gawe mengkurep remek melaku gak iso jejeg ya Allah wong lanang gak kira sanggup kon meteng ayo coba latihan no meteng-metengan sing lanang-lanang ayo golek klopo tabal yang talekno wetengmu sangang ulan aja dicopot akhirnya kuat aja guyang guyu wong lanang Wong itu rekoso mendeh, mendeh itu akibat dari pola petingkringanmu itu. Andaikan dirimu nggak pola petingkringan, tidak akan membuat derita sua istrimu mendeh-mendeh. Nah, betul yang jolak jaluk. Belum lagi melahirkan taruhannya nyawa. Masya wong melahirno iki lawara, sewu loro ngelompok dadi siji. Taruhan antara hidup dan mati. Larane padha karo kulit dikelontok teko daging warasan, keringat, air mata, darah campur jadi satu. Peten dengan nek ngeden. Ah, ah. Aku ya durung tahu mana sih Tapi kan weruh ukurane lek loro. Loh, gak loro ya apa? Pikiren ta. Melebune telung gram metu dadi petang kilo. Lawar apa mana bayi ini gede kaya iki? Dah, setelah melahirkan apa tugas ibu selesai? Belum. Nanti anak nangis, anak rewel, ibu yang me mengeneng-enengkan. Bisa meneng sing penting paham. Umek kayak kok. Ngeneng-enengi apa bahasa Indonesia nih? Helah helah mendiamkan je. Mendiamkan ki ngeneng nyaprut ki lo mendiamkan, gak wawo gak ditakoni. Oh ngeneng-eneng kok. Gak ono bahasa Indonesia nih mengeneng-enengkan. Oh jadi bantah, iki nek aku mikir wis suwe. Terus dengerin. Anak pipis ngengek, ibu pula yang me menyawii. Bapak gak kira ngurus wong lanang. Wong ngerti anak pipis ini wong lanang ya no pinggire. Iki ya celok-celok bojone kok. Iki iya anakmu pipis iki iya lho cawi ono. Leh ngomong lo gak enak, anakmu pipis kok iso anakmu wong iku hasil koalisine wong loro. Wong lanange gak tepak wong lanang. Nanti maaf. Anak ha apa jenenge lapar, luwe lo. Anak lapar, ibu yang me, mendulang. Me, me, apa jenenge? Menyuapi aku gak seneng kata-kata suap. Indonesia hancur gara-gara kakean suap. Makanya aku moh kayak kata-kata suap menyuap moh mendulang. Melotek melotek. Ah, dan meloloh ya. Hmm. Selesai tugas ibu belum. Anak haus, ngelak. Ibu pula yang me memendili. Mengempengi loh. Dan mengemii. Bapak wae bapak gak metu ayo mas yo disedot gak desel gak kira metu ayo cobaan sedotan gak desel paling nyemek nyemok abang ngono tok ayo wong lanang kata bantah karena apa-apa nih jasanya wong lanang nang anak yuk Insya Allah Allahumma salli ala Muhammad belum ngelih anaknya lorong anak cilik nang loro awake panas ya Allah ibu ini gendong ket mulai isu sampai tengah wengi telaten sabar ikhlas anak digendong sampai dipok-pok bokong ini ya Allah itu sayang hmm, anak mama sakit hmm, hmm, anak mama sakitnya anti kudang-kudang anak ganteng anak ganteng padahal anak ireng korengen yuk. anak ganteng anak ganteng itu ibu ayo coba bapak anak loro awak panas gendong 15 menit sempal pundak ada anak rewel mancal mancal terus gak meneng gak meneng tak banting sisanya Wong lanang ku prinsip elek, anak dibanting mati, gawe meneh ngono jare. Mulane aku ket biyen gak tau tertarik ambek wong lanang aku. Apa maneh model lah wong ngene iki. Allahu sholli ala Muhammad. Nah terus. Eh. Sama nek rumangsa gak melu nyangoni ojo cerewet. Umek kae. kari ngrungokno kok iki mau aku aja diterno karo banser teko Porong. Matur suwun sahabat banser sing teko Porong. Ngeterno aku tutuk kene. Banser kene jemput keliru. Lah aku wis tutuk kene lho dhek ngenteni nduk pom bensin jere. Nanti ten SPBU jere. Wis Aku wis tutuk kono lho, tutuk kono. Eh kok gak ono bansere balas iki ndi iki aku ngono. Lah kok nyegat nggone SPBU kono. Ono maneh sebagian ngelumpuk nduk kono. Nang warunge rondo. Oh niku ngawal kiai nang ngawal rondo. Kok iso Pon pon pon, saiki ngene. Yo yo wis yo. yo. Wis muga-muga kabeh disenengi Gusti Allah. Nomor loro, kepingin uripe ayem tentrem bahagia. Anjene ayem iku wajib. Wajib hukum. Susah iku dosa. Gusti Allah lek pesen nak ngono, la takhaf wa la tahzan. Aja wedi, aja susah. Dikongkon ayem. Ayem iku enak, ayem iku ridha. Ayem iku lega. Al ayem iku syukur. Ayem iku sehat. Makanya akeh wong awet sehat mergo atine. Lah nek susah, susah iku gak ridho, susah iku gak trimo, susah iku dosa, susah iku ngersula, susah iku lara. Makane akeh wong lara-laron mergo atine. Dikongkon ayem kok kula sampean urip iki. Urip sepisan ndok donya lapo susah. Ojo susah, makane bener kok buat apa susah buat apa susah-susah itu Nah, aku bener lagu cocok Di sini senang, di sana, di mana-mana. Bener lagu ini, cocok. Nah, timbangannya lagu sing mbok nyanyekno nang anakmu sik bayi po ami-ami belalan kubu-kubu siang makan nasi kalau malam mimik susu bocok, iku lagu bocok, bayi sak donya ku yo siang mimik susu malam mimik susu siang malam mimik susu lha nek siang makan nasi malam neritik ngeleki susu ku Iku bayi umur sakit limo. lagu apa ngono nek iki tepak lagu ini di sini senang di sana senang di mana mana hatiku senang ancene urip nang donya karo Gusti Allah dikokon seneng uang iku nek uripe seneng sampai mati tetap seneng lho lah gak percaya to masak gitu. Uang itu lek urip kulino seneng, matine mati seneng. lek uripe kulino susah mati nih mati susah aku ngene iki gak ngawur ngomong ono dasare kanjeng nabi sing nyodohno ya mutun nas ala ma'asyu wong iku sok matine tergantung kebiasaane nalika urip kulinane nalika urip lek uripe kulino apik matine mati apik lek uripe kulino elek matine mati lek uripe kulino seneng matine mati mesem guyu nek lanang ketok ganteng lek wedok ketok ayu senyum Lek uripe kulino susah, matine mati susah. Makane ana to mayit mencoureng jenggoureng metot nek nyabrut nyabrut modele kaya gak patek setuju dipateni. <laughs> iki nyuwi mak kate tiru wong iki. Ya <laughs> zaman iso tiru Gus, tapi yo murah. ngene iki pola model ngene iki gak gampang wis menengo menengo menengo kare ngrungokno iku lha apa mergo uripe kulino susah matine mati susah ana mayat ngono iku Ini balesan soalnya sampean biasa ndadekno kaku. Makanya saya diganti sampeyan sing kaku. Eh rungokno. Eh eh dikongkon ayem gak oleh susah wes wes lah saiki sak lawase menungso gak bakal iso ayem janji kebojok untuk gone petang berkorok. sama nojo sampai kebojok petang berkorok ini lek kepengen ayam tentrem bahagian dunia akhirat mm -hmm. iki resep kanggo manten anyar termasuk manten-manten kawak saklawase menungso gak ngira ayem uripe gak kira tentrem bahagia janji sek kebocok nanggone petang perkara apa wae ringkes-ringkes mawon ya ya enggak aku ki nata omongan Bu waktune kari sakmene iki cukup tagak generangno petang perkara ngono lho wong kene gorong krungu ya lek saiki hitungane per menit ngene mestalah ojo ganggu aku rungokno he, eh, pertama talabul ghina fi kasratil amwal wal ghina fil qanaah rata-rata wong desa apa to iki ponggeng nggih wong ponggeng ya meneng atau meneng rata-rata wong ponggengi kepengin sugih ngene apa nggih hmm, nemen nemen Ada ono wong ngomong, "Eh melarat ya wes, gak apa-apa." Tambah enteng gak kakan pikiran. Ngono asline wis suwe lek kepengin sugih cuma gak keturutan. Yang ngempet tok. Ngempet. Kabeh pengen sugih, tapi akeh sing salah paham. Rumangsane wong pungging, sugih iku lek duwite akeh, donyane akeh. Salah. Sugih iku neriman. Sampean kapan atine neriman, mulai saat itu sampean dadi wong sugih. Walaupun duwite titik donyane titik tapi atine neriman. Iku soge. Sebalik eh duwite wake donyane sak pirang-pirang tapi atine gerangsang, rumangsa kurang, melarat iku. Wis tak nguyuhe. Ayo nang lungguh maneh lek mari nguyuh. Ya weruh ya ketara Lho kula niku ngaji niku tak awasi kabeh ambe aku makane ana sing ngemiki bareng ngono aku ya ro. Iku arek ini. Cuma mau gak tak omongno. Kuatir bayake gorong mari mara dicetot ngene saken. Jarno seles mari baru tak omongno. Lho ngene iki tujuane lha apa sih? kepengen weruh ukurane jamaah agus paham tak gurung ngono lho lek kira-kira gurung paham oh berarti perlu diulang keterangane makane diperhatekno kabeh itu tutuk guring guring tak perhatekno ambek aku nang kita gitu gak ketokno tak ketok iki kok karo kukur-kukur bokong bareng ngono kok ya weruh aku lek kira-kira jamaah wis paham dilanjut keterangane ngono lho wis wis wis wis sampean kapan riman sogeh ame nah wong iku rata-rata lak nganggepe sogeh iku lek duit akeh, dunia akeh salah. ini ya. rezeki ini Allah sing tiga no sampean iku lagi titik. Akean sing gorong rungok no Iki lo iki lo Kate ngemiki sisan. iki lo lagi pengen ngemi iki Iki lho mek ana iki lho. Halo. Rezekine Allah sing dikena sampean iku sik titik an Luwe akeh sing gorong dikena. Soale rezekine Allah sing dikena sampean iku sik contoh, uji coba. Saman iku dikeki contoh. Iki lho. Lek sampean kok seneng, cocok, diterusno ambek Gusti Allah, ditambahi. Tapi lek sampean gak seneng, gak cocok, dilereni ambek Gusti Allah. Makanya Allah dawuh la in syakartum la azidannakum. Lek awakmu tak kei rezeki kok seneng, cocok, tak tambahi, tak terusno. Tapi wala in kafartum inna adabi lasyadid. Awakmu tak kei rezeki kok gak seneng, gak cocok, tak lereni wong gak seneng, gak cocok. Bu. Bu. Sama numpamane nggak enak jajan anak, terus anak sama niku seneng nang cocok ngono. Seneng cocok ngono. Sama nggak enak menen apa mboten? Enggak, wong cocok, seneng. Terus sama nggak enak jajan anak, terus anak gak seneng di ora tarik, gak cocok. Sama nggak enak menen mboten? Mboten. Gusti Allah yang ngono. Sama nih jajan rezeki ya Gusti Allah. Kok sama seneng cocok? Kayak neneh ya Allah, tambahi terus. Eh, Makanya ojo lali, sama nih nopo rezeki, ojo adek nonton akeh titik titik ya wis wong contoh kok. Contoh kan gak kudu akeh. Bakul genteng, bakul genteng, nawakno dagangane nggawa contoh genteng siji loro cukup. Mosok nawakno contoh nggawa contoh kok telung truk digawa kabeh. Sama nang ngomong oh, cocok ya Allah nek oleh rezeki. Alhamdulillah ya Allah cocok kula seneng ngono kok ditambahi ambek Gusti Allah. Lah sama oleh rezeki kok lah kok ngene suka cocok blas lo kok mau sak mene suka cocok blas dilereni ambek Gusti Allah paham paham lagi aku takon jawab sing banter bu sampean oleh bojo sing saiki dadi bojomu iku cocok napa mboten nah, Heeh. Uh, lah nek cocok, lek cocok aja meneng omongno. Pak cowacak. Engko lak ditambahi sampean. Ya, ojo lali engkau bengi dimulai pak cacak lainnya sama enggak hmm, cocok blas ngopong tiwas loroh enggak cocok blas leren paham tak gak sih ini hei Ojo lali nek di, nek nopo rezeki ngomong Nah, terus cok Nomor siji neriman wes, nomor loro gak suwe-suwe kok. Mbuh. Nomor loro. Talabur roha, fi kasratil a'mal. Warrohah fil iqtisad. Rata-rata wong iki kepengin urip enteng, kepengin enak ngene apa nggih? Seneng di urip abot karo urip enteng? Nah, wong punggengi agak sing salah paham, rumangsane urip enteng iku lek penggaweane akeh, kesibukane akeh, bisnise akeh. Ana wong ngomong ngono ku duwe sawah sak hektar nang ngomong, "Eh, ngene iki cara duwe sawah 5 hektar ya enteng uripe." Enteng uripe nek duwe sawah 5 hektar. kari ngitung panenane padahal iku salah dikira sawah tambah hombo uripe tambah henteng salah sawah tambah hombo uripe tambah abot tonton wong sing sawahe ombo-ombo nanti garap dhewe raine sampe kaya galengan Iku gak perkara sawah hombo. Mangkel yo wis wonge, Iku keliru weh, sepurane. Enteng enak iku sedengan. Sama urip lapo ae antek sedengan, enteng uripmu, enak uripmu. Kadang ana wong duwe sapi loro. Hmm. Ngene iki cara duwe ingon-ingon sapi 15 yo enteng uripe. Seneng. Hmm. duwe sapi 15 temen, tambah abot. Tonton tanggamu beke ana. Eh, ngingu sapi nang sampe 20 bareng gantengan sapine timbang wonge. Eh. Ya eh, apa isu wis ngedusi sapine. Wong e dhewe kurang adus. Enteng apane yo tambah abot. Sama lek pengen urip enteng enak uripo sedengan. Nah iki kan sama nek kurang ngajine nonton YouTube YouTube. YouTube kula niku Anza Channel. Anza ku singkatane Anwar Zahid. Gak usah promosi wis laris iki. Iki gak promosi, gelek tambahan. Eh sampean keliru to sampean ngrungokno ngajine Anwar Zahid, ceramahe Anwar Zahid tapi teko channel liya. Hmm, hmm, hmm. Ya channel e dhewe lah. Lah iku engko lek ana hasile titik-titik kena gaya arek yatim ngono lho, Bu. Lek kadang channel liya gak pamit sak karepe dhewe dige bisnis digelekno duwe. Nek niate intisarul ilmi sih gak apa-apa. kadang-kadang dielingno tambah ngamuk-ngamuk. Piye karepe? Nyolong. Nah, lek channel kula sing anu niku Anza. Anza iku singkatane Anwar Zahid. Anza channel KH Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like and share. Bagikan, bagikan, bagikan. Nggih? Eh, makasih yang udah subscribe, yang belum kajian wes wis tak hurung. Tak gasak e dereng. mangkane saiki gak payu sampean perkara gurung <laughs> eh, engko subscribe insyaallah tambah laris engko nggih menengo menengo sing duwe HP ya wis tekan ndi iki mau sampai laling oh sukrep ya sukrep sukrep he, he, he, lek kepengin uripe enteng enak sedengan mesti enteng mesti ayem bu Saman lek eh, teko resepsi nekani acara kemantenan ereng-ereng kemanten yo nggawe yo klambi sing apik, Bu. Tapi yo sedengan. Aja kok terus kodong nyeleh, sandal nyeleh. Gak iso ayem sampean nek sembarang barang silian. Liane dong guyu nu sampean yo meneng. Terus ditakoni kancane, "Lapo sih Mbak kok meneng ae? Ya apa wong sandale dinteni wonge?" Lho ngono kula sampean ya wedi kalah ambek sapa? Kok mbok rewangi nyeleh-nyeleh lho. Kate ngalahno sapa? Kate nyeleh-nyeleh bareng. Sedengan ae, urip iku lek sedengan enteng enak. Ngapunten duwe gawe sedengan ditontok ukurane. Kaya iki, Pak. Sinten? Pak Siono sedengan duwe gawe. Ya sing ngene iki, sedengan. Gawe pengajian. Terus karo solawatan. sok wedengan ambek ngenteni penceramahe teko soalnya rada dalu ya kon ngisi wong iki sik ngono sedengan ngono lho ya ana selawatane ana ngajine ambek ngenteni iki sedengan lho maksude coba misalnya digawe duang dutan terus nekano artis sing larang-larang ngono iki Hmm, gak sedengan blas. <clears throat> Iki lho kaca iso pecah, tanduran iso rusak kabeh. Ngene apa mboten? Lah nek gak ana critane, jamaah pengajian kok ngerusak gak ana. Mosok ana mulai ngaji terus omahe wong dihantemi watu. Eh, sedengan. Gak duwe gawe barang Saman mbok mantu mbok nyunatno yo sing sedengan Bu. Ngapunten yo, ana wong soge duwe gawe neng gayane kaya wong melarat. Yo ketok medite. Ana wong melarat duwe gawe neng gayane kaya wong suge. Hmm, mari duwe gawe yo gering. Megap, megap. Enggak kena dijak omong. Ya apa cak, sing bawa hake tak cak. Aja atik kakan congkem tak tapuk ngono. Aja atik mbahas iku gak kena dibahas wis tekor, tekor. soalnya gak gelem sedengan ongoh ongoh itu kan kata lapo ngono paham rungok no ya ono sepurane ya ono wong melarat besanan karo wong Sugih, iku yo gak dosa Ya gak apa-apa ya gak apa-apa cuma suwe-suwe yo ngempet wong melarat atau besanan ambek wong Sugih. ngempet suwe-suwe soalnya omongane gak padha bahasane lo seje. Wong sing sugih iku bahasane ya toko, pabrik, perusahaan, mobil keluaran terbaru, ATM, ngono nang. Lah sing melarati bakasane ya gembili. Ganyong, bote, telo, godong luntas. Dadi gak iso nyambung. Gak nyambung. Mulane kadang ana wong lungguh jejer sak besane nang gak iso omong. Padahal lu nggo karo besan lho gak iso ngomong. Mergo alame beda. Sing siji alam taro situ alam nasroh. Ngene ana sing dianggepan enak duwe besan soge. Enak apane? Duwe besan soge tambah nyonyor sampean. Wong sampean kate dolen anggone besan gak iso mlebu omahe. Ngaduk nganjir nduk ngarepe gerbang, klontang-klontang-klontang malah dijuguki kerek sampean. kate mlebu omahe besane ngesot-ngesot. Gak enak, enak sing sedengan, imbang. Diutangi opo, gak kira. Zaman kepengin ta besane ambek wong sugih? Alah alah alah, alah tambah cepet mati sampean. Ngenes kok. Diomongi kok. Mulane sampean lek wong biasa ya aja atik besane karo kiai. alame lo beda. Alammu alam gaib ngono. Wong kiai ku bahasane ya ilmu fikih, tauhid, akhlak, kitab, tafsir. Bahasanmu cowek ulek-ulek. Sotel eros. Embo. Wong apa-apa dikongkon sedengane sing lanang-lanang ya sing gurung rabi kaya ngene-ngene iki ya. sing gorong sing gorong iko barang sing gorong rabi iki rungokno sing gorong rabi arek-arek lanang jomblo-jomblo-jomblo sampean nek kepengin rabi-rabi yo gelek arek wedok sing sampean senengi sapa tapi yo ngoco dhisik rupamu iku nomor piro ngono lho ana arek lanang Joko rupane elek sing dipingini ku ngrabi wong wedok sing wayu. Ngono ku sakjane ya gak popo apa ya oleh, cuma ya megelno sing ngeterno nglamar. Balah balik ditolak, balah balik ditolak. Adik bapakne arek wedok rodok pinter omong. Dek aku sakjane duwe mantu awakmu ya gak popo apa Dek. Cuma sepurane hitungane gak cocok. Padahal asline ya gak ngono, rupamu ya medeni wong ngono asline. Yuk. Nah, terus mulane rungokno to. Iki asli, aku tahu maca keterangan nduk ngene kitab ada Dunya wa Din ana keterangan ngene. Wong lanang rupane elek, nang rabi wong wedok wayu, iku hukume makruh. Lapo kok makro? Soale ganggu lingkungan. Ambek ngerusak pemandangan. Ya terus ngaget-ngageti wong barang ngono, akeh sing kaget. Nduk, kok wis totok kene, Nduk? Nggih, Bule. Lah karo sapa? Kale bojo kula. Lah bojomu ndi? Niki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok nemu ngoningon kaya ngene? Oleh ndi ngene iki? Kok ngaget. Terus wong-wonge lek ndongakno ya gak patek apik. Dongane wong-wonge malah elek. Hm, iku sing lanang mati aku ya gelem genteni ngono. Hmm. winginane wis lara nemen kok gak sida mati Le, hiduplah sederhana al iqtisad wong iku lek apa-apa sedengan enteng uripe ayem matine wis nomor ngundang dhewe sapa ngomong larang iku sembarangan ngomong pengen murah ya iki ngono kok Yo cek rada kuru ngono lho cek rada kuru. Soale cidek ngono. Memang kala ya, wis wong. <laughs> Bola dhewe. ngene iki tak sponsorno cek laris sampean Gus. Ngono. Mangkane dene gak kelem aku ngerti cek viral karepe. <laughs> Eh, bagian dari promone Dene yang ngene iku. Wes aku tak jejeri Anwar jahe cek katut terkenal <laughs> ngono. Ya ngarek ngajine sama enak tagak lek enak ya rame lek gak enak ya pisan kapok sing ngundang. Alhamdulillah limang red no keren. <laughs> Tapi ya tipis-tipis. Tidak sekandel wonge. Menengok ya, menengok ya, menengok ya. Es. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor telu. Mau lak wis suwe to ngaji ambek wong iki. Hah? Sapa ngomong bayarannya akeh kono? Akeh titik tergantung kualitas. Wong kok. Meneng wis rungokno. Iki kok gregetno to wong kene? Ngene iki lho sing garai Anwar Zaiti ngangen nih. Alhamdulillah. Ternyata kamu nggak pindah ke lain hati. Alhamdulillah. Aku gak kudu nyeponsorno Mahabaten. Paling nek joget ya mek ngene. Tontonan Yani lek joget amek. iso ya mek ngene ngene tok iku nyanyi tak bal-balan tonton videone nyanyi lek joget tak ngena ngene sepak takraw tak nyanyi ngono Awi ngono-ngono biyen ya suwering diundang nang Hongkong. Soale arek Hongkong kuwi gak ngerti kualitas. gaya gaya komunitas payung solawat payungnya tapi ciut cuwili <laughs> wes wes wes wes yang ini kita tak sponsor nonne Gus Yani, Bu, ini kulon niku gayane ngeten. Dadi lek nyponsorno dulur-dulur ya tak payo ngene iki. Alhamdulillah, seweneng deh. <laughs> Eh, wes, wes, tekan iki mau. Telu, mesti menang meneng telu telu. <clears throat> Ya Allah, aku sakjane yang nggawa sponsor, nggawa sarung. Cuma nggone mau pilih gak iso melebur ini sarungnya mangga. Ya kaya sing tak gawe gitu Bu. An Anwar Zahid itu sarungnya mangga. Ya. gak harus mahal, tapi kan elegan. Jangan lihat sarungnya, lihatlah isinya. Ya. Jadi ini, Mobil mobil arah arah ini kena bawa kono ya? Oh di sini. Oh paling. Oh kula mboten semerep ya cok ngomong lek mboten semerep. no pisan niku. Eh, pokoknya lek pengen enak sedengan. Duh, ini jam rolas lebih. Nomor telu. Ya Allah. Nomor telu, nomor telu. Loh, ngene iki malah ngombe sik, ngombe sik. Pon sing nomor 3 niki nggih. Talabun ni'mah fil ladzat wan ni'mah fis sihah. Wong kabeh pengen uripe nikmat. Ngene apa nggih? Nah, tapi akeh sing keliru. rumah sana nikmat tinggoni nang kemewahan, kemewahan, kemewahan, kemewahan, kemewahan, kemewahan, kemewahan, kemewahan. sana Eh, Bu. Rata-rata wong pungging lak ngono pikirane. Hmm. Turu enak nang spring bed. Terus mari ngono mangan enak nang restoran. Salah. Enak iku nggone nang awak sehat. Ngono lho. Aja kok turu nang spring bed. Awake apan sehat. Nang galengan lho iso keturon? Pakmu nanti kok gak boleh-boleh nang sawah, titik enak bareng titik-titik lah kok melungker ngeloni pacul. Awak eh sehat, duk galengan sawah lho isok keturun. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane sing penting sehat nggih, Bung nggih. Hmm, sehat lawarang. Coba Bapak-bapak sepurane, sama misalnya dua bojo, oh, wayu kemrusu ke boy semluhai aduhai imut Yahudi bainal menomenal semok kembelenak kemontok mentek mentek molek kinyis kinyis mingis mingis mentok mentok moblong moblong bainal denok denok debleng. Tapi gering geringen, ayo coba dikeloni neng kumat mengine ngik ngik wis dhek aku turun jaba ae lapo mas ngeloni awakmu bodoh karo ngeloni traktor ngono Lah iya. Mergo gak sehat. Bu. Saman duwe pucung guanteng gagah gede dukur kaya iki. Tapi nang gering-geringen yo. Diobat abetno meneng. Dioncat acitno bareng nang merem eh, gak ana sing obah apa-apane. Iki urip ta mati iki. Tak oncat acitno kok meneng ngono. Eh, Sedih sampean. Mulane muga-muga sehat kabeh. Lah saiki rungokno to. Sing garakno wong gak sehat. Woi. Sing garakno wong gak sehat. Sumbere penyakit iku ana telu. Aku tahu diomongi dokter iki. Oh nggih, sarung mangga gorene. Eh tak ketak bagine. Yang yang beruntung. Apa yang terdepan? kakarepku to. Nggih, salam mriki, salam mriki nggih, matur suwun. Ah, ngene matur suwun. Ini Yani mesti mikir sponsor iku, sponsor iku. Ya iya, endorse. Eh, Dene gak payu endorse apa? Eh, sebenarnya zaman yo pengen endorse, Gus. Nggih, kula padosne Gus tak usulne kok. Heeh. menengok menengok ini ini pantas endorse kapal keruk merek apa eh wis tau meneng eh ngomong apa aku mau sampai lali sumbernya penyakit itu ada telu bapak ibu siji iya fiesta ini merek ke variasi ini mangga jenisnya akeh Mbakmu elek no sarungmu. mahabatan rakwat bayari ta. Nukono sarung kok elek e ganti mangga. Eh rungokno. Siji penyakit mergo turunan. Jenenge genetik. Loro penyakit mergo keliru mangan, jenenge alergi. Telu penyakit mergo pikiran. Ini telu itu sumber penyakit. Penyakit mergo turunan itu diteliti dokter 10% penyakit sing mergo turunan Nah, penyakit mergo keliru mangan iku 15 persen penyakit mergo pikiran iku pitung puluh lima persen akeh jadi jangan akeh wong gering gak mergo turunan gak mergo salah mangan tapi mergo pikiran uang iku lek kakean pikiran sarape kaku kok kaya orang ngandel ngono ya tak omongnya Nek wong tua mbiyen ngarani ususe kaku. Terus cepet mati. Makanya wong biyen nek pesen, "Nduk, aja ngakokno usus, Nduk, cepet mati." Mulane ibu-ibu lek sampean bojone pengen awet urip, aja dikakokno ususe. Kakokno yo wis liyane. Mbuh. Kok saya dijelas nopo kuwi jare. mikir apane sing tak kakokno jur. Sing penting aja ususe. Lah Lagi diteliti wong sak donya. Wong lanang ambek wong wedok iku rata-rata luwe cepet mati wong lanang. Mulane nduk endi jumlah duduk karo jumlah rondo luwe akeh. No no. Bapak-bapak sampean siap rodok gampang mati, Pak ya. Iki sebabnya ngene. ekonomi saiki ku tambah meningkat. Lah wong iku lek ekonomi meningkat kekarepane ya tambah kepinginane tambah akeh. Saiki aku takon, wong lanang ambek wong wedok kepinginane akeh ndi? Banter, akeh ndi? Wong lanang ambek wong wedok kekarepane akeh ndi? Akeh wong wedok. Wong lanang duwe kopiah siji, cukup. Wong wedok duwe kodong siji? Lho ya, wong lanang duwe sandal siji, cukup. Wong wedok duwe sandal siji? Nah, Lah terus wong lanang iku seneng mikir gak pati seneng ngomong. Lek wong wedok seneng omong gak pati seneng mikir. Nek wong lanang gak pati seneng ngomong tapi seneng mikir, lali lek kakean mikir iku garakno cepet mati. Tapi lek kakean ngomong biasa gak apa-apa. Gak ono wong cepet mati gara-gara kakean ngomong iku. Lah kok umpama kakean ngomong garakno cepet mati, guru-guru TK wis mati dewi-dewi. guru paut bareng iku. Iya iya heeh. Sing cepet mati itu kakan pikiran. Ha iki wong lanang, lha wong wedok kan omong. Ha wong wedok ya dijak lunga bojone mbok nandi. Weruh omah apik Gak iso mingkem. Mesti ngomong, "Mas, omah iku apik ya, Mas ya?" Iya. Apik ya, Mas ya? Iya. Ngono ku bangun tatukulan, Mas. Bangun kok. Lah sampean nih ta Mas bangun? Gak iso, ya tukang. Lah sampean kok gak nyelok tukang? Gak ono tukang nganggur. Lek jawab bang lanang yo tas tes tapi pikirane ngenes. Terus mikir eh. wong wedok kok ngomong ngono. Wong wedok nggak, dijak dolen ndek gone family sing rodok soge, weruh meja kursi nang apik. Gak kira meneng demak demek karo ngomong. Mas, kursi apik Mas yo. Yo. Ngene iki tekan ndi Mas yo? Tuku kok. Saman weruh gone Mas, weruh ngono kok gak weruh. Lah sampean kok gak tuku Mas, gak seneng karo modele. Nek jawab yo tastes tapi pikirane ngenes. Lah wong lanang iku sering salah paham. Dikira wong wedok ngomong ngono ku dikira kepingin, padahal mboten nggih Bu nggih. Mboten. Yo mau pengen roh ceritane ngono ae wong wedok. Asline yo gak pingin gak njaluk nokok nok gak. pengen roh kabare kok tunggalnya wong itu untuk pasar waruh kelambi apik, jilbab apik, terus demak demek mbak ngomong apik, ngono kok kainnya halus gak kepingin gak ngono yuk pengen roh ceritane tong lah mboten jaluk ditukono tuh bung gak mboten tapi wong lanang sering salah paham rumangsane pingin terus jaluk ditukono wong lanang mikir terus ususnya kaku meneng terus mati Mulane sampean niku aja sering gawe pikirane wong lanang, Bu. Wong lanang lek kepikiran ya cepet. Wes. Ya Allah, ya Allah. Wes. Terus yang terakhir. Eh. Iya. Muga-muga sehat. Ini nomor 4. Tolabur rizqa fis sama eh tolabur rizqa fil ard <clears throat> war rizqu fis sama. Rata-rata wong niku pengen kathah rezekine. Nah akeh sing salah paham dikira rezeki iku nggone nang bumi, lek goleki sampai tutup bumi ndi ae. Pengen golek rezeki. Iya. Sampai tutup luar negeri. Rumangsane rezeki iku nang bumi, padahal rezeki iku nggone nang kok iso terop rezeki iku nggone nang langit maksudnya rezeki iku wis diatur karo Gusti Allah termasuk yang beruntung dapat rezeki hadiah sarung mangga saya tak pilih sing ndi uh, bentar bentar saya sing rondo ngajung sing rondo dia. Ya nek iso sing rada enom nek iso. Mboten sik kula paringne sinten ya. Meneng. Oh. Yani pengen. Ayo, ya sik enggak apa-apa Gus Yani, Gus Yani, Gus Yani dulu. Gus Yani dulu. Ini kenang-kenangan. <laughs> Gus Yani. Iki kanca lawas. Kanca lawas masyaallah. Awet enom. Sarunge pancet. Sarunge pancet. Jare sarunge pancet jare. Eh se, se. mik mik mik mik mik. Iki subhanallah. Ini vokal yang yeah. yang juga vokal gawe. <laughs> Enak bagus, Gus kabar Gus sehat Gus. Alhamdulillah, Alhamdulillah saya. Iya. Masa pandemi ini pray Gus. Total ya. Iya. Total. <laughs> Sering gagal. <laughs> Allah ya karim. Bon insyaallah matur ngeten tambah sehat Gus. Mahabatan, Amin amin. ini persoalannya berapa? Gangsal Yai. Gangsal nggih. Pas niki. Berbahagialah personel Mahabaten punya pimpinan pinter ngemis. Promosi Yai. Ini gini, Bapak ini profesional, mulai okay. Hmm. dulu sampai sekarang okay. tetap mendampingi Mas Yani, luar biasa. Bagian mijet ya. Gak mijet, tili pentil. Ini oleh pentil piro Profesional subhanallah luar biasa. <clears throat> Ini grupnya beliau namanya Mahabateng, Dulu wah sempat viral. Dulu. kita kalah. Insya Allah mari ngene munggah mana? Munggah pentas ya. Munggah. Bukan arwahnya ini. Gentayangan ya. Oke Mas Yani matur suwun insyaallah. Insyaallah mahabatan berkah. Terus semangat amin, solawatan, terus istiqomah menebarkan amin, solawat, amin, menebarkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur suwun Mas Yani, matur suwun nggih. Matur suwun sekedar sarungnya mangga. Mangga. Oke, matur suwun nggih. Sarung mangga, sarung sarang burung. <laughs> eh, tak kayak duit, tak kayak duit. Duwe. Soale nyeponsorno. Nggih. Iya. Eh. Koncoe piro koncoe? 5 nggih. Nggih 5 ya, ya. Saya ya. tak paringi limo Lumayan. Kan limo angkane limo pas kan. Cocok ya. Mau kok coba ngomong koncoe satu ya tak kei 100. Allah yang ngomong koncoe limo. kayak jimat. Amin kayak Cek laris mari ngene. Riyoyoan ya ini. Nggih. Setunggal. Matur Kale. Mater Matur suwun. Tiga. Matur suwun. Sekawan. Barakallah gangsal. Alhamdulillah. Kayak jimat telen dompetmu. Gede, dompet lo ya. Insya Allah laris mari tanggapanmu. tanggapan. Ini soalnya mari tak dongani. Amin. pingin tak? Yes. Ini saya ngarep, saya ngarep. Bismillahirrahmanirrahim. Raleh maju, raleh. Raleh munggah. Ayo. <laughs> Ah, iku bismillah wes, barokah. Bon. Kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Lho sing kene lho sing sekene, sik. Muga-muga barokah kula mboten mboten niat pamer insyaallah mergo nek bagi siji-siji selak gak mungkin barangnya emek Didik. Muga-muga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ampun. Kak. Kak karepku aku ora pengen kok. Pon. Nggih, terus Ibu ngapunten, ngapunten sing pundi ya? Ya tak paringi sarung, tak paringi sarung sing kene. Hah? Jenengan dereng lenggah? Bae, bae, monggo Mbah, nggih, mriki Mbah. Nggih. Niki, niki insyaallah rondo Mbah nggih. Bapake kapundhut. Bapake kapundhut Mbah, sampun dangu. Pinten tahun? Yugane tasi alit nih kok, Masya Allah ikhlasnya. Om oh, boten-boten boten perengkelan Eh, eh tak paringnya, Mbah pun. Yesus. menengah, satu, Mbah. Kowe nek pengen entuk bojomu patenono saya. Nggih, niki mangke diaturke diparingke sinten putrane. Nggih, niki kula sarung mangga. Niki minyak goreng niki pun murah kok. Biasanya kula leh maringi kula kan damel kula kan damel tumbas minyak goreng. Niki rencanane damel tumbas nopo. <laughs> Mboten mboten. Nggih matur suwun, matur suwun. Oh, damel jajan putune nggih. Matur suwun Ibu nggih. Dongake kula ke sehat nggih. Heeh, matur suwun, matur suwun Bu. Nggih, matur suwun. Nggih, kula didongake nggih. Heeh, mm -mm, matur suwun nggih. Rondo nom wedi aku. Sapa <laughs> maneh ki ya? Aku pengen ngekei sing sakene, cuma ya sing ndi ya. Rondo sing rondo. Ayo sing rondo ayo rondo. Iya. menengok tuh menengok Saman wajahnya kurang melasok. Saya ewu. Monggo. itu menengok tuh menengok menengo Bu. Matur suwun. dalamnya pun tibu. Oh delanggu, tebing nggih. Mriki sing ngeterne sinten? Dalam? Rombongan pickup. Tapi mboten bayar toh. Bayar pinten? bayar ya? Sepuluh ribuan. Masya Allah, subhanallah perjuangannya. Tak tambahi, tak tambahi. Komek seketnya satu. 100. Kok sing puluh damel damel bayar pickup. Hmm, matur suwun. Nggih, sarunge mangga ngomong. Sarunge mangga. Nah, matur suwun. Nggih. Nggih, sami-sami, eh. Kari loro. Tak paringne Guse. Damel kenang-kenangan, Gus. Kersane emot dateng kula. Matur suwun, Gus nggih. Matur suwun. Matur suwun dengan nih ah, Gus mangga pasti pakai ini pasti barokah <laughs> Mbak Yai tambah sehat Allah Allahumma amin podo laris <laughs> aslinya targetnya yang buri dewe gitu. Sementing barokah Gus laris nek barokah barokah tambah nyonyor yuk ya gak usah kok sangune Anten setunggal. Banser. Banser kacamataan sing awal aku. Matur suwun Mas. Eh nggih. Ya Allah, banser iki masyaallah. Iki warunge mesti akeh mesti. Maksudnya meneng to? Warunge mesti akeh, soalnya warung siji bon pindah, <laughs> siji bon pindah. KTP ini biro KTP ini limo tinggal no warung kene tinggal warung kono tinggal warung kono ya mantar sepun mas ya pun berkah banser ki ikhlas gak arep arep sangu mas banser ono ono ini jenenge pondok kulo sabilun najah Pondok pesantren. ono Gus ya, Gus. ono ya? ono ono. Ngawur ya gak ono. Matur suwun nggih. Aja aja dibuka rahasia. Toto omah lagi buka barokah. Pun kurang eh. Pun matur suwun pangapunten sanget nggih. Pangapunten sanget kersane. Soale pun dangu pun dalu nek mboten dikemas model kaya ngeten iki ya seni, pangapunten matur suwun panjenengan sedaya ikhlas nderek ngaji sesarengan kula Guse menawi wonten lepate datang jenengan dalam cara menyampaikan dakwah dalam memberikan wawasan ataupun sikap yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya kita nih, Pak Siono sekeluarga hajatnya nih Allah tebih saking sedaya alangan putra kekalih ingkang dipun nikahaken mugi-mugi pinaringan barokah Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya لي ولوالدي amin ya rabbal alamin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك اللهم لهذا العرس وزوجته وعامرهما وارزقهما يا الله واجمع بينهما على خير اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة وسكينة ووفقهما لطاعتك وطاعة رسولك وارزقهما ذرية طيبة اللهم أصلح ذات بينهما مع الأعمال وألف بين قلوبهما مع الإيمان وأكثر أولادهما مع الصالحين ولا تجعل بينهما فتنة وفرقة وخصومة وعداوة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته